දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ දෙසිය හැත්තැක් වැනි ටෙලිවැකිය. ගාලු මෝදරට ගහලා අදට අවුරුද්දයි. ගාලු මෝදරට ගහනකන් රටේ තිබුණේ සාමකාමි පරිසරයක්. අර මේ සංදේශ පොළුවලින් ගැහුවට පස්සේ තමයි රටම ගිනිගත්තේ. සමහර දේශපාලනඥයින් අදත් පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව් ආකාරයට ඒ උන්දලගේ ගෙවල් ගිනි තැබූ කාලකන්නේ එලියටාවේ අරගලයෙන්. ඒ අය කෞුද කියන එක හෙව්වට හොයනවට අත්තඩංගුවට ගන්නවට දඩුවන් දෙනවට අපි කවුරුත් කැමති. මන්ද ගිනි තැබීම් සහ ප්‍රචන්්ඩත්වයට අප මාධ්‍යවේදීන් ලෙස එදත් අදත් හෙටත් විරුද්ධයි. හැබැයි අපි මුලින්ම විරුද්ධයි රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයට. එදා ඒ කියන්න ඔය පහුගේ වසරේ මැයි නවවෙනිදා අරලියගහ මන්දිරයේ සිට සංදේශ පොළුගත්ත රාජ්‍ය මැරයින් එලියට ආවේ නැත්තම් තත්ත්ව ඇත්තටම මීට වෙනස්වෙන්ට තිබුණු බව අමතක කරන්ට එපා හොඳේ සූත්‍රයේ ඇතටම එදා ඒ අරගලේ බිහිවන්ට හේතුවුණු සමාජ සාධක මෙ හදිස්සියේ මතු වෙච්චේ වන නෙවෙයි. හොඳේ සමහරුන් ඔය අරගලය මේ ගෑස් ඉන්දන කිරිපිටි පෝලිම් නිසා ඇති වූ බවට ලගු කරන්ට උත්සහ කරනවා. එසේ උත්සහ කරන අයාතර වැඩිම පිරිස දේශපාලනක්ින් හොඳේ අදත් පාර්ලිමේන්තුවේදී බව ඇහුණන නේද. එදා මේ අරගලය බිහිවුණේ ඇත්තටම කාලාන්තරයක් පුරා මේ රට පාලනය කළ සමස්ත දේශපාලනයටම එරෙහිවයි. එයහුදෙක් ගෝටාබේ ප්‍රමුඛ රාජපක්ෂල පලවා හැරීම දක්වා පටුකොට ලගුකොට දැක්වීම කිසිසේත්ම සුදුසු නැහැ. ආසන්න හේතුව රාජපක්ෂලගේ දූෂිත පාලනය බව සත්‍යයක්. නමුත් අරගලයේ ගැඹුර ඉන් එහාට විහිද යනවා. ඊට කදිම උදාහරණය ඔය කාලයක් පුරා මෙරට ක්‍රියාත්මක වූ ජාතිවාදය. හොඳේ මේ රට තුළ කූට ලෙස ජාතිවාදය වපුරනු ලැබූ ප්‍රධානතම කණ්ඩායම කවුද දේශපාලනක්කින්. ඒ බව අවිවාදාත්මකයි. කවුරු මොනව කිව්වත් අරගලේ එක් ප්‍රධාන ජයග්‍රහණයක් වුණේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් වාර්ගික සමගිය. බෞද්ධ කතෝලික මුස්ලිම් හින්දු ආගමික බැඳියාවක් නිර්මාණයවීම. එහිලා ප්‍රමුඛ වූයේ තරුණ පරපුරයි. ආණ්ඩුවට තුනෙන් දෙකේ බලයක් තිබුණා. ඒ තුනෙන් දෙකේ බලය තිබුණු ආණ්ඩුවට ඒ අරගලේ ළඟ දනගහන්ට වූ බව අමතක කරන්ටේ පාහොඳේ ඇත්තම කිව්වොත් බලය අතතිබූ ධනපති ආණ්ඩුවක්. මෙසේ දනගැසූ වෙනත් අරගල අපේ ඉතිහාසේ සටහන්ව නෑ. පැරණි වමේ ව්‍යාපාර ඉතිහාසේවත් මෙවන් දිනයක් නොතිබූ බව කිව යුතුයි. ජනපති පලාගිය අගමැතිල් ආස් වූ කැබිනෙට්ටුව නිකම්ම නිකන් ලී කැබිනෙට්ටුවක් බවට පත් වූ වෙනත් අර්ගලයක් අපේ ඉතිහාසේ නෑ. ගාලු මෝදර අර්ගලෙ හැරෙන්න්නට ගෝල් ෆේස් අර්ගලෙ හැරෙන්ට. ඉතාම පැහැදිලිව මේ අර්ගලයේ සමාජගත කළ කරුණක් තියෙනවා. මොකක්දේ කරුණ අද සමහර දේශපාලනක්ඥින් ඔය අර්ගලකරුවන් සමඟ වියරුවෙන් වගේ හැසිරෙන්නේ තම ගෙවල් ගිනි තැබූ බවට පවසමින් නේද ඔය අයිංසක අමර කීර්ති අතුකෝරල වගේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ඝාතනය වූ බව පවසමින්නේ මේ සමහර මන්ත්‍රීවරු මැති ඇමතිලා වියරුවෙන් වගේ හැසිරෙන්නේ අර්ගලයට එරෙහිව නේද? නමුත් මේ බොහෝ දේශපාලනඥයින් අර්ගලකරුවන් ඔය කාලකන්ණින් ලෙස දකින සැබෑ හේතුව ඇත්තටම ඒකක්වත් නෙවෙයි. මේ ගාලුමෝදර අර්ගලය දිගින් දිගටම සමාජගත කළ කතිකාව දැන් අතිශය වැදගත් මාතෘකාවක් බවට පත්ව අවසන්. ඒකයි ඔය හුඟක් දේශපාලනඥ වර්ගලයත් එක්ක තරහා. අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පසුගිය දශක කිහිපේ පුරාම අන්ත දූෂිත වී ඇති බව මේ අර්ගලේ සනාත කලා. මේ අර්ගලේ වඩවඩාත් එය තහවුරු කලා. අල්ලස දූෂණය බලය අවභාවිත කිරීම මගින් මේ රට දුප්පත් කර ඇති බව අර්ගලය ඔස්සේ සමාජගත වුණා. අද ඔය පුංචි එකාගේ මුවහි පවා ඇත්තේ මුන්හොරු මමත් ලොක වෙලා දේශපාලනක්ඥයෙක් කෙනවා එහෙම කරලා හොරාකාල හොරාකාල BMW එකක් ගන්න වගේ කතාන නේද මේ පුංචි කිරිසප්පයොත් කියනවා. ඒ වගේමයි අද ඉන්න මේ රට පාලනය කර බොහෝ දේශපාලනක් ගණනකින් කල් ඉකුත්වී ඇති බව මේ අර්ගලය රටට කියා දුන්නා. බොහෝ අය හිතන්නේ මේ කල් ඉකුත්වෙන්නේ කිරි පැකට් විතරයි කියලයි නෑ මේ ඉන්න දේශපාලනක්ඥින්ගෙනුත් වැඩි පිරිසක් කල් ඉකුත්තු කිරි පැකට් වගේම තමයි. හොඳේ ඒ බව කියල දුන්නෙත් අර්ගලය. සිංහාසනවලින් බහින්නේ නැත්තම් බස්සල ගෙදරයවන්න ජන අර්ගලයකට හැකි බව අපේ ඉතිහාසේ පෙන්වූ පළමු අවස්ථාවත් මේ අර්ගලයයි. මේ කොයි කවුරුත් එකක් මතකතියාගන්ට ඕනේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මර්ධනය කරමින් ජා ජාතික ධනය කොල්ලකමින් බිකුණා දමමින් ජාතික සම්පත් විනාශ කරමින් ලෝකේ හතර අතින් ණයගනිමින් ඒ ණයවලින් බාල් නටමින් විධායක ව්‍යවස්ථාදායක එක්ව අධිකරණයේද යටපත් කරමින් ආසියාවේ අන්ත දිලිඳුම රට නිර්මාණය කළේ ගෝල් ෆේස් අර්ගලකරුවන්න නෙවෙයි හොඳේ කලාපයේ කෝටි ප්‍රකෝටිපතියන් අතර මේ ගෝල් ෆේස් අර්ගලකරුවු නෑ හොඳේ අද අපේ කලාපේ ඉන්න කෝටි ප්‍රකෝටිපතියන් අතර සි සිටින්නේ රටේ ධනය හොරාකෑ දූෂිත දේශපාලන පැලැන්තිය විනා අර්ගලකරුවන් නෙවෙයි. අතිවිශාල නයකන්දකර රට යට කළේ ගෝල්ෆේස් අර්ගලකරුවන් නෙවෙයි. ඊනියා සංවර්ධනය පෙන්වමින් රටේ පරිසරේ විනාශ කළේ ගෝල්ෆේ සර්ගලකරුවන් නෙවෙයි. මේ ජාතියම පාලකින් සිටි තව රටවල් ලෝකේ තියෙනවා. ඒ රටවල පාලකින් කීප දෙනෙකුගේ නම් මතක් කරමින් ගාලුමෝදර අර්ගලකරුවන්ට කාලකන්නි කියන්නට පෙර. රට කාලකන්නි කළ තමුන් කොයි එකටත් කන්නාඩි ළඟට ගිහිල්ලා තම තමන්ගේ මුහුණ බලාගත්තොත් හොඳයි කියලා මතක් කරන්නම්. ටියුනීසියාවේ බෙන් අලි ඇල්ජීරියාවේ අබ්දුල් අසිස් ඉන්දුනීසියාවේ සුහර්තු සූඩානේ ඕමාර් අල් බශීර් ඉජිප්ති හොස්නි මුභාර පිරිපිනේ මාකෝස්ලා සහ අපේ රටේ කල් පැනපු කිරිපැකැට් වගේ සමහර දේශපාල උන්දලත් අතර වෙනසකට ඇත්තේ නම්ගම් පමණයි කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා.